Soc en Tomeu Oliver i soc soci del Club Ciclista Lloret. No sóc un ultrarunner, però m'agrada córrer i m'agrada per mantenir la forma, eh, cuidar la salut i perquè m'agrada la sensació i m'agrada fer esport. També m'agrada viatjar. Ara, aquest mes de juliol, aniré de viatge als Estats Units, a eh, tot als Estats Units. Faré la ruta 66 amb un amic. I per tal de no perdre la forma i mantenir-me un poc i cremar tots els excessos que farem allà, aniré enviant vídeos i fotos de, de la meva experiència corrent per aquell país. Un país de tant contrastos, ja que estaré tant en el nord com en el sud del país i veurem les diferències que hi ha. Eh, així que ja ho sabeu, ho podreu veure a través de CC Lloret i encara que me faci un pot de vergonya, eh, això és una motivació per mantenir-me en forma i seguir corrent. Bon vespre. Avui hem fet la primera sortida per Nova York, Corrensos, i com podeu veure hem arribat a eh, la seu de les Nacions Unides, que com el nostre club eh, tenen unes similituds, que són dos organismes, tots dos, internacionals. Eh, I res, la sensació ha estat molt bona, corre per una gran ciutat, mítica, i hem cremat les pizzas i el menjar ràpid que mos estem menjant, perquè aquí no hi ha res més, i esperen continuar així en un altre. Eh, avui hem anat a córrer per centre del parc. Com podeu veure, el contrast entre els edificis i els arbres i la natura és espectacular. Eh, és una bimboia verda dins Manhattan, pràcticament l'única que hi ha. Fa molta calor, molta basca, però molt contents perquè han tornat a córrer per un punt mític i sobretot és espectacular la diferència que hi ha entre la tranquil·litat i harmonia que hi ha dins el parc i després l'estrès que hi ha entre els edificis dins la ciutat. Ja han cremat un pan més de pizza, per tant intentarem continuar i res, fins aviat. Avui hem anat a córrer per Albuquerque, Nou Mèxic. I com podeu veure, Desert i més desert i calor. Que sortirà una. <laughs> Com veus, hem passat també per un camp mític, d'un equip mític, com són els isòtopos d'Albuquerque. Mític sobretot per un capítol de Simpsons. En la Liga? Mm. I set tampons! Bé, <clears throat> acabem de córrer per un puesto a bon de dia estem a 39 graus, però ara que ha fuit el sol ha fet molt més bon córrer que per Mallorca. No hi ha humitat i no t'ofegues, com per allà. Així que al Buquerque ja poden tatxar una nova creu en el mapa. Avui hem anat a córrer, no sé si sabeu, pel Gran Canyó del Colorado. Espectacular. Unes vistes espectaculars i molt guapo. I hem tornat a fer un entreno amb altura. Si l'altre dia al que entrenàvem en 1.600 metres, avui en 1.300. I res, eh, molt bé, perquè no ha humitat i fa molt bon córrer, calor, però molt bé. I amb ganes de, de seguir. Bon dia! Com podeu veure, tenim la màquina de vora. Eh, som per la costa californiana, concretament eh, a, Santa Bàrbara, i hem corregut un poc vora de mà, cosa que fem molt de temps que no fem. Aquí sí que pareix més un poc Mallorca, perquè és més, més humitat, suer més, i, i tens la sensació més aquesta de, de basca. I molt bé, ara pujarem cap a Sant Francisco, però aquesta zona molt, molt guapa, per córrer i per tot. Fins una altra. Aquesta setmana hem reconfigurat el xip del programa. No anem en quilòmetres, no. Aquesta setmana anam en milles. El xip de la setmana mos arriba d'Estats Units. Aquest programa no té fronteres. Bon dia, sóc en Tomeu Oliver de Lloret de Vistalegre. M'agrada l'esport i en especial córrer. Sobretot per mantenir-me en forma i per la sensació que te dona. Encara que les ultratrails i aquestes coses les deixo per altra gent. Ara mateix vos estic saludant des de Los Angeles, Estats Units, ja que estic recorrent la mítica Ruta 66 amb uns amics. Abans de partir, vaig pensar com de diferent podria ser córrer a Estats Units comparat amb Mallorca. Així que, juntament amb el meu club, el Club Ciclista Lloret, varen decidir tirar endavant el projecte Running Across USA with Tom Oliver – ja sé que el nom impressiona, però en resum es tracta d'explicar les meves sensacions com a runner a aquest immens país. Per exemple, he recorregut Central Park a Nova York, que és increïble pel paisatge i per la quantitat de gent que t'hi pot trobar. O Albuquerque, un desert que sembla que mai s'ha d'acabar. També he corregut pel Gran Canyon del Colorado, que espectacular la grandesa i la immensitat que té per cert, aviat publicarem el sisè vídeo, que possiblement sigui dels últims. Si voleu seguir-me, ho podeu fer al Facebook del Club Ciclista Lloret. Anau al cercador i escriviu CC Lloret. I, per suposat, si teniu preguntes, els respondré encantat. I gràcies a Fent Kilòmetres i a IB3 Ràdio. Running Across USA with Tom Oliver. Boníssim, molt bo, meu. Si el voleu seguir de prop, ja l'heu sentit. A Facebook del Club Ciclista Lloret trobareu ses aventures. Endavant, Tomeu, a fer milles. Avui en vies de revídeo i com podeu veure no pot ser des d'un lloc millor. Uh, eh, L'envia des del parc de Yosemite, un lloc espectacular, natura, naturalesa per tot, naturalesa, esplendor, espectacular. I, i res, des de revídeo, ha fet molta calor, fa molta calor per aquí, però bé, hem suat un poc més i a part de suar també, eh, aquí farem un parell d'excursions i, i disfrutarem de la natura, com no se pot fer d'altra manera un parc tan gros com aquest. I doncs res, eh, aquesta experiència m'ha servit per conèixer jocs nous i també per, per no perdre la forma i, i córrer per, per llocs espectaculars, com ho puc veure. Moltes gràcies i fins aviat.